Ayo, what's up mga kincheris? May kasama na naman ako. Nagbabalik. Gwyneth. The cuteris. <laughs> Ang gagawin vlog na throat order. Mag-start na. Throat order. Of course, ka Gwyneth. Hi po. I'm back. Logano si Kincheris. Uy! Uy! Love you, Cash! <laughs> Lodi ka, nanoka, ka, Lodi ka. Eh. Ay, question na. Ay, ako? Ikaw na. Namon lang malakas. Pasin niya tanan? Mm. Ano? Hmm. Tanan. Pwede oh, makasagot. Question kay... Cake na. Ngano ito? Kamoy! <laughs> Ah, dapat niya magtaro! Oh, dapat. <laughs> Gwen, listen mo. Malakyan daw po. Ano? Ah. Patay, wala siya nagmas. O, oh, dakpal yung pulis. Isa man. Pero kita diri o mo! gumuto. Ano? Uy, <laughs> ano? wala mo yung mga mas. Dakpal yung pulis round. What's your biggest fear? Ha? Oh, sa malang ano. Uya po, uya po. Biggest fear, di ba? Akala ko si Kadlo kami mo. Ah, Kadlo ka na po. Dili na oh, ko oh, yung si Butike! <laughs> Kanang... Bitin, ikaw. Ako, ako, uray, paano ay, tawid. Gusto ba mga insects man ah? Falling in love. Oh! Oh! Oh! Oh! oh! Dili na ko asawa ko mga asawa. Kamit, kamit na. Oy, ikaw na. Wala na po Ako kay, Mawala ko parents to. Wala pa ako na successful. Uy. Ikaw. Basta matigay na tunog ko. What's your biggest chicken? Ay, humana to. Ay, humana. Humana. Kanang, i-crash back na mo? Oh! Wala. Kalukoy ikaw. mo. Ikaw. I don't like boys and <laughs> boys. boys and girls. Oy, ikaw. Wala. Wala. Pwede daw. Ay, kala, agoy! Agoy, agoy, agoy, agoy, agoy, agoy, agoy! Ikaw! Ah. Ikaw! Ikaw! Ano na ba na Mention, be! At meron akong question. Hi! Hoy! Ah, may question ka na? Anak, question kay anak. Ikaw, may question ka na? Wala ikaw. Wala, wala dalang. dala. Ay, tama, walang dalang TV. Sino-sino ang taong mahalaga para sa iyo? Para sa iyo? Mother, eh, mother. <laughs> Family, sigat. Family, sigat, crush. Why kayo? Wala, Kay ako. kay kaigo. <laughs> Ay! Kaigo. At kayo, at kayo. Friend. Sigat, friend. Same na sa'yo, crush. Why kayo? <laughs> Holy crush. Ako. Bakit? Wala man yung kay Kat ba kay? Asawa lang ba? Ako na. Bakit naghiwala yung Mikey? Siyon. Wala, buko ba? Hey, sama na. Ano? Trip lang ano? Trip. Sige na, sige na, guna-una. Sushi ka ako. Ikaw na, Sama na naman na sa mukha ng mga pass niyo. Sige, ano balik-balik? <laughs> Mabuti ka, pas. Hinugan mo balik sa pas ang baon. Ay. O, oh, yun, nalagi kim. Ay, sige. Ayun, lagi po sa baon. Ay, baka milak na ba? <laughs> Mahilak ko na yung bata. Ah, mahilak. Di ko pag mabalik na sa pass. Ikaw na. Kaya ikaw na. Question. Len. Len. Wala yun. Ikaw. Naki-question. Hindi <laughs> siya magawa. Sino ang mga crush nyo? Si ano? Si Kwa, si Tautong, si Lingwa, si Sensap. Hello, masa ko. Si Ana, si Ana. Dancing mo. Minus yung Mag-victim crush. Si Dave. Ay! Oh! <laughs> Dave! Nakatananog ka ng Dave. Asa na sa'yo? Oo. Ay, crush ka pala ni Gwyneth? <laughs> Wala. Charot. Flashback. Charot lang. Crush na ako. Ay, Gwyneth, ikaw na. Wala ko, galing ko naging ulit. Ay, wala pa dahil, wala dahil, sorry. ka sa niya. Wala kami crush. Yung kakalimutan na yung address. <laughs> Ako si JJ, si AJ, si First, si Frank, si Drake, si Brad, si... Okay, gagaw na ko nga AJ. Gagaw. O, 99 others. O si Powin, oh my God, love you. Wala mang crush. Si Bel, ikaw na question. Si Fiat lang. Fiat. Kaya mo bang iwan yung taong nagpapasaya sa iyo ngayon? No, di ko biyan ko kung iluyot sa ako. <laughs> Loyal, sana all. Ako? Kala kala? Wala. Kailan mo makakaginamay di ko mano.